Nationalpark werden. Also auf jeden Fall kommen zehn Kinder, weil wegen Corona und so. Also. ist mit Wald. Ich kam gerade an, ich habe keine Ahnung, wo ich reingehen muss. <laughs> Taxi Mama hat mich hergebracht, weil ich mein Auto leider noch nicht habe. Und oh mein Gott, wir haben jetzt 20 nach, um halb sollten wir uns alle treffen. Und dann geht's gleich los. Oh. <laughs> Naja, nach meinem FWJ-Tag bin ich nochmal ins Büro, weil ich ja mal wegen meinem Praktikum sowieso hier bin. Und meine FWJ-Kollegin ist gestern oder vorgestern umgezogen? Äh, vorgestern, ja, <laughs> am Samstag, heute an den Montag. Und die macht uns einen kleinen Haul, weil sie ganz stolz, was hast du gekauft, Kochlöffel? Oh ja, ah ja, die Kochlöffel. Wow! Tada! wichtig. Elling. Ah ja. Streuer. Streuer. Zuckerstreuer oder wie heißt das? Ja. Ich fange schon mal an, meinen Blog zu schreiben, zu schneiden. Und dann geht's nach Hause. Ich auch. Ja, jetzt haben wir. hier und das ist also, wenn Leute illegal und findet mal Autoreifen, solche Sachen, man findet ja immer was. So ein Schnitt und so ein Schnitt. Immer alles mal. Weil die Leute ist alles in den Wald. Ja. ja, Sondermüll. Hier war die Boschhalle von der Bundeswehr. Okay. Der Nationalpark ist eingeteilt in sechs Bezirke und hat jeder Bezirk hat so ein bisschen Werks Werkzeug. Simpsons or Trey Ja, geht durch. Was ist denn da jetzt durch. Äh. So, was ist unsere erste Amtshandlung? <laughs> Klopapier. Papier. Wie nennt man das? Auffüllen? Anbringen. Ja, auffüllen. <laughs> Und dann hiermit, man müsste noch Kompost. Fertig sein. Ja. Was ist das? das? Was machen wir damit? Das Spender. Um Desinfektionsspender. Wir mal oben an die. Wir gehen jetzt hoch zu der Trekking-Plattform. Hier oben. Und dann sind wir Hier. Allenbach runter. Kasten wo hoch und Gaststätte unten ist Also Sägewerk. Das ist hier eine Top-Karte. Heute ist Tag 3. Videoprojekttage. Ich stehe vor der Tür und mache gleich den Empfang. Wir haben gerade alles abgebaut, das habe ich vielleicht schon eingeblendet. Auf jeden Fall kommen zehn Kinder, weil wegen Corona und so kleinere Gruppen. Und heute fangen wir an und zeigen denen, wie wir mit den Kameran um, Kameras umgehen und Genau, wir machen so Themen, Thema Corona, Händedesinfektion, ein cooles Video dazu, dann kurzes, damit die mal so ein Gefühl für die Kameras kriegen. Und morgen filmen wir dann auch schon tatsächlich und am Freitag wird geschnitten. Und Samstag zeigen wir dann, glaube ich, auch die Videos. Aber so genau weiß ich es nicht. Das merken wir heute alles. Nochmal eine, eigene, eine eigene Like-Person, sage ich jetzt mal an Leo. <laughs> nachdem ich am Dienstag so unvorbereitet war und mein Akku leer gegangen ist, habt ihr nur die Hälfte unserer Rundführung gesehen und ich kein Outro oder sowas gefilmt habe. Ich bin einfach nur noch fertig nach Hause und bin dann eingeschlafen gestern. Habt ihr nichts mehr mitgehört, aber mitgekriegt. Heute ist der zweite Tag unserer Baby-Projekttage und ich habe mir schon ein Konzept ausgedacht, weil ich bin ja für die Social Media verantwortlich. Könnt ihr bei Nahe TV bestimmt gucken, das kommt dann nochmal in die Highlights rein. <clears throat> Ich muss das sowieso noch absegnen, aber ich glaube, das ist alles okay. Und wir haben einen besonderen Gast da. <laughs> Ich klingelt jetzt das Telefon. Was geht ab? Leute? Das ist mein FÖJler hier in Nahe, bei Nahe TV und der wird die Zeit mit mir verbringen. Ignoriert das Telefon. <laughs> Also- Bleibt safe, tragt immer die Maske, das ist wichtig. Genau, wir haben eigentlich immer die Maske an. Der dritte Tag ist jetzt auch geschafft. Die Kinder gehen heim. Und morgen fahre ich mit der Stefanie in den Nationalpark. Und wir reden mit einem Ranger. Und ja, ich habe gerade die ganzen alten Videoprojekt-Tags-Videos gesehen und die sind echt cool geworden. Schade Marmelade, dass wir das nicht so cool machen können, aber Umständen entsprechen wird es wahrscheinlich trotzdem ein cooler Beitrag. Heute sind wir an Dranweier mit den Schülern oder den Kindern, meine Gruppe zumindest. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn ihr mal nachher, wenn ruhig mal runtergehen. Projekttagen habe ich 2014 angefangen. Wow. Oh Gott. Das Also fünf, sechs, sechs. Ja, genau. Wow. Schon krass. Aber es macht immer wieder Spaß. Ja. Morgen. Heute ist Tag 4 und ähm, die Videoprojekttage sind damit zu Ende. Heute werden wir wahrscheinlich einfach alles so zusammenschneiden und dann in einen gemeinsamen Nenner bringen. Das Intro ist glaube ich auch schon fast fertig. Ähm, ja, ich werde heute die Cindy Lou kennenlernen, was mich auf jeden Fall freut, weil sie war die allererste, auch die, die glaube ich das FÖJ mit der Kooperationsstelle zu Nahe TV überhaupt möglich gemacht hat und ja, ich glaube, heute wird noch ein schöner Tag, ein runder Abschluss. Äh, da können wir halt wegen Corona nicht mit den Eltern grillen und danach mal, äh, nochmal alle zusammen diesen Film schauen. Aber so ist eigentlich auch schön mit den Kindern. So, ich kam jetzt auch gerade an und ich versuche immer ein bisschen vorher da zu sein, also zumindest bei den Videoprojekttagen, weil ich ja für die Social Media Arbeit ähm, zuständig bin und ich mache jetzt alles fertig, damit ich es gleich posten kann von gestern und von heute, weil irgendwie hatte ich so ein paar technische Probleme zu Hause mit dem WLAN. It be like that sometimes. Und ja, dann kann ich dabei noch frühstücken. Und nahen TV auf einer Live-Übertragung und ich wusste gerade halt gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. <laughs> Es ist so ungewohnt, sich immer selbst zu filmen mit der Kamera. Aber ihr könnt es bestimmt schon im Hintergrund hören. Ich hoffe, man hört mich selbst. Und ja, gleich zeige ich euch noch ein paar Videos, wenn ich kann, von dem Aufbau. Ich bin nämlich heute in der Regie und wir haben vier oder fünf Kameras aufgebaut, um das Konzert aufzunehmen.